大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。首先呢，跟大家说一下，之前老师有说过哦，在我们的二零二三岁次癸卯啊，我们的安三煞五黄的这个图案，那老师这个安这个太岁跟这三煞五黄的图案啊，会在大年初十的时候公布。其实啊，这个图片已经设计的差不多了啊，金英老师设计的图片啊，设计的非常好看。但是呢，为什么要拖到这么晚才要公布呢？ 呃，这第一个是因为啊，这个按按这个三煞五皇这个设计啊，它必须是在于立春之后才能够运用的东西，所以说你太早公布出去啊，一定会有朋友觉得，哎呀，那个时间到了之后，我先挂挂上去，然后我出去玩，对不对？然后呢，时间到它自动就开始生效了，是不是？这是不是很棒呢？这个不是很理想啊，毕竟我们这个是一个正宅符啊，就说那个时间是比较讲究一点，好吗？ 你要出去玩可以，但是你回来再挂，那你不要先挂好再出去玩啊，这个是不对的啊。那个立身座再挂啊，所以说为了避免大家不小心啊犯了这个错，但虽然无伤大雅，但是其实这样对那个对太岁不是很尊重，就是好吗？ <laughs> 所以说啊，这个我们还是晚点去公布会比较好一点。第二个就是啊，避免，老师要避免，然后有一些朋友你会把它拿去做一些商业化的销售。 到了初十啊，那那个时候啊，其实你想卖啊，对于华人来讲，年都过完了，也没有什么人会买了啊。说这个时候，老师还是必须把公开的时间呢放在大年初十，因为大年初十的时候啊，都还是怎么样呢？都还是在我们的壬寅年，还没到癸卯年啊。不然呢，其实年前我们就一定可以发，可能这两天就可以发。了。但是问题是，要避免上述两个问题啊。 所以是说呢，老师会安排在年后啊，可能不会到初十，可能早一点，开工时候就发也说不定，好吗？这各位请放心，老师没有忘记这件事情，好吗？那第二件事情啊，就是我们流年专案，好，老师收案到下周三，也就是三天后，我们就会截截止了。目前接案的，除了这两天啊新来报名的之外，其他的全部都已经结都已经结案了。如果你很早就报，但是你还没有收到的，请查一下信箱，或者是跟老师联系，好，这都都全部都交完了，好吗？ 应该是不会有遗漏了。那第三件事情就是说，老师确定啊，老师这时候可以确定，因为机票已经订好了。老师会在二月十九日抵达上海，二月二十四日准时的离开中国啊。老师去过去上海是为了要处理我们公司设立的事情。那当然，因为时间可能还有个五六天的时间，所以说老师可能会去其他省份一趟，哦，勘察一下环境。那不一定都在上海，也有也有可能都在上海，这个老师没有确定啊。 所以说你要跟老师预约见面的，那你可以再跟老师联系。老师今年会去很多国家，中国也会去很多次，因为我公司开在那里了嘛。所以说我们还有很多机会，说不用太着急。结果老师发现一件事情，我今天订完机票的时候，我才跟建议老师讲，我真的是失算了。为什么？我怎么会在二月去呢？二月上海还很冷， <laughs> 才多少？才好像才三度到十度。我怕是我做错，我应该再晚一个月过去，不然这么冷，我怎么受得了呢？对不对？ 好，但是老师的机票已经订了哈，住宿也定了，所以说老师这里要去说啊，老师去中国的时候哈，不用来帮老师接机，不用帮老师订酒店，好，老师自己都会处理了，对不对？那个 A P P 我都下载好了，是不是？哦，老师的个性比较奇怪一点，所以说我今天住这边可能住不开心，我可能或是我去其他地方，我就直接换地方了，所以说你不用帮老师订酒店，大家跟老师吃饭的可以，好，老师这边还是要说。 好，跟老师吃饭，我们可以约餐馆啊，一般的小餐馆都 OK 啊，不要带老师去吃什么五星级大酒店，什么都不要啊。老师的这个才德浅薄啊，这个没办法好那个他们气场太强大了啊。我们小餐馆啊，随便吃个饭聊聊天就好了，好吗？还有就是跟老师吃饭的时候啊，这个老师一定要先讲，不然到时候大家以为是老师是摆谱，好不好？老师第一不抽烟啊，说你不用递老师递烟给老师，老师也不用送老师烟，老师第一个不抽烟。 第二个呢，老师不喝酒啊，现在已经几乎都完全不喝酒了。所以说不抽烟不喝酒，吃饭不要跟老师劝酒，不是老师很摆谱啊，老师现在是完全不沾酒了。那当然呢，可能麻油鸡会沾了， <laughs> 那个煮饭的不算，好不好？一般的外面应酬喝酒，老师已经不喝了。那当然，老师也不收礼啊，也也不收红包。但是呢，如果你要跟老师咨询，哎，咨询命理或者是要看风水，那就是额外收费的，好吗？好，这个要先说清楚啊，不是老师的这个。 很很会白脖子怎么样？然后是个性很强，不是哈？这是我们有门规，我们不能乱收礼的，好吗？好，那闲话讲完了哈，我们今天开进入我们主要的直播。首先我们来看一下最近比较混乱的国际局势，现在已经是二零二三，已经准备要进入岁次癸卯的征战之年。我们现在可以估计到了，就是俄罗斯必然会有极大的概率，它会在上半年啊。 尽可能的去压制，或者是他可能要企图去解决乌克兰的问题的概率是还蛮高的。为什么呢？因为这场战争呢，只要过了这个冬天了，俄罗斯已经进入了有利的地位，因为他现在的占领区啊，已经稳定的度过了冬天。不要说欧洲稳定度过这冬天，这个俄罗斯的占领区，它也是有人口，它也是要吃饭的，它也需要能源的消耗，所以说它的占领区也可以度过这个冬冬天。 也包含了俄罗斯，他所招募到的许多的新兵，也接受将近半年的训练，可以跟原来的老兵搭配来进入了战场。而且现在各位要注意的，就是欧洲貌似都在给予乌克兰战争一些先进的军军火给乌克兰，这对乌克兰的军队它是很有帮助的啊，这个绝对是有帮助的。但是问题是，俄罗斯现在已经逐渐掌握了新兵器的使用。 例如无人机轰炸等等之类的，我们从去年底，去年啊，从去年看到的这个整个年的在进行过程啊，我们看到俄罗斯的战争模式啊，似乎打得越来越隐晦，但是实际上啊，老师是觉得俄罗斯啊正在练兵，比如说在年底十二月的时候打了乌克兰好几次，他说在练兵，练什么兵呢？要把过去在二战时候的打法，好，例如利用什么一开始的坦克。 啊，导弹还有士兵的推进等等这些方法，哦，都在慢慢的过渡成为导弹不再单纯的轰炸建筑物啊，也不是单纯的威慑或是打军事基地，而是针对他们的能源设施做釜底抽抽薪的攻击。再综合他过去的打法去打重点都市，例如基辅，哦，来屋做威吓打击，它是开始慢慢柔和起来。现代跟过去的战斗经验，这些打法主要不是为了求取胜利。 而是为了迟滞乌克兰的进军作业。一方面，乌克兰没有办法大举的反攻，因为它的能源跟它的军需是不足的；另外一方面，乌克兰也无法排除白俄罗斯等其他的车臣之类的小国会不会在他们大举想要反攻的时候来偷袭乌克兰。所以，乌克兰现在的战果基本上。 对俄罗斯人造成的伤害那是很有限的，比如说之前炸了一个俄罗斯的基地，哎，杀了八百多个人，那他们就欢欣鼓舞。但是俄罗斯他有百万大军，你八百多个人好像损失是很大了。我们不能说人命不珍贵，俄罗斯人命也是很珍贵的。但是似乎他们真的没有影响到这么大，只是面子上挂不住而已。所以说，啊，如果我们真的要去看真正的战场的发展的话，我们必须要说。 乌克兰现在此时此刻，如果可以跟俄罗斯去谈判，它可以保全的国土会比到今年底，就二零二三年底所能够留下来的，可能还要多出许多。如果真的要战下去，继续的打下去，乌克兰这个国家本身也不一定可以继续存在在这个世界上，也说不定啊。这个是假设哦，这个假设，为什么呢？ 因为第一年的乌俄之战呢，俄罗斯并没有能力吃掉整个乌克兰，这个我们之前讲过了，哦，他压根无法防御欧美联军的压力。但是现在乌俄之战进入了第二年，俄罗斯已经确保了他的资源输出，也几乎已经做完了对于世界啊，对俄罗斯的压力测试。比如说你断了那个 SWIFT 啊，或等等之类的禁买禁运啊，哦，他这都是都是给俄罗斯的压力测试。那么这对于俄罗斯来说啊。 当石油、天然气都已经确定能卖多少，有多少卖不掉，你自己的经济承受度在哪个区域？那么后面的就是要怎么样呢？就有可能俄罗斯要去吃掉乌克兰的西边，掌握乌克兰的农业区， <laughs> 那么欧洲的粮食供应就容易会出问题。我们应该这么说，我们就单纯以小麦这个民生作物来说。 单以乌克兰年出口小麦的额度，正常来说，哈，这是正常来说，它就已经占有全世界的百分之十一点六帕。但是以俄罗斯来说，也达到了十六点九个百分比。这也就是说，俄罗斯在二零二三年只要拿捏乌克兰西部的农业区，俄罗斯就掌握了全世界百分之二十八百分比的小麦，还有百分之十八的玉米。 这还只是农作物，俄罗斯还掌握了全世界百分之三十以上的肥料，就包含了钾肥跟氮肥，氮肥是非常重要的肥料，这都是出自于俄罗斯。这个肥料啊，其实也不是什么高科技，但是它也不是立刻马上就可以各个国家自己开工厂，然后它的产量跟技术还有价格都可以取代俄罗斯的地步，倒没有这么厉害。 所以我们可以看到，乌尔之战让全球除了中国以外都陷入了什么高通膨的时代，许多政府还因此而倒台啊，那政府都换人了。比如说那个英国的强森，对不对？约翰逊他是不是就倒台了？因为这国家通膨已经民不聊生，他除了倒台，加上他以前的丑闻就没办法了。但是如果今天换成英国经济欣欣向荣，那只有流感那个，或是新冠疫情的这些疫情，那他经济非常好，那强森你觉得他会下台吗？ 不会吃得饱的人，谁要跟你去改朝换代？没有，所以说就是因为他这个通膨让百姓活不下去，就因此而倒台。但是二零二三年，我们可以预期，俄罗斯除了石油与天然气的资源以外，还可能会去进一步的掌握粮食的资源。这对大部分的国家来说，啊，是以全世界大部分国家来说，都是非常要命的事情。但是。 但是对于美国来说，无疑就是大利多了，因为美国除了可以大赚天然气的财富之外，还可以大赚一笔粮食的财富。而中国呢？在中国，因为跟俄罗斯这段时间啊，处的关系啊，其实还不错，对不对？粮食的部分呢，肯定还是可以从俄罗斯这边大量的买进。而即使俄罗斯控制了乌克兰的粮食区域，然后欧洲抵制进口乌克乌克兰跟俄罗斯的粮食。 这些粮食其实最终也不会滞销，至少中国一个国家就足够把这些所有粮食都进口进来，它是有这个财力，也有这个市场，也有这个能力，这个是没有什么问题的。而且我们可以从中国现在对澳洲伸出的友谊之手，解禁澳洲的资源进口，我们就可以推测出来，二零二三年的粮食之战，这对中国也是有一点点的挑战，不能说它完全没有问题。 所以说，中国要尽可能的多一点食物的进口来源，这对中国肯定是有好无坏。在讲到这里啊，我们各位要注意到一件事情啊，澳大利亚、澳洲它是不同于其他的国家，这个国家啊，它有百分之六十一的土地都是农场，对，都是农场。说澳洲的 GDP 啊，百分之十二就是农业出口。澳洲也是过去被称作什么？ 是骑在羊背上的有羊毛、羊肉啊；坐在矿车上的有煤矿、铁矿；还有手持麦啊，就是他麦穗的，他就出产这些小麦的农产品的国家。而澳洲的白人啊，是像在是澳洲白人为主嘛，他原本就是英国的罪犯流放之地，就像什么呢？澳洲过去就像什么？中国封建时代的流放宁古塔一样，对不对？超惨超可怜，是不是？放到苦寒边境。 谁知道呢？苦寒边境，他们的苦寒边境，澳大利亚变成一个丰饶大地哦，这个也是蛮有特别的地方。所以他们的经济模式呢，追根究底也是延续来自英国的庄园式的经济。而澳洲的老邻居啊，五眼联盟之一的纽西兰，那中国称为新西兰了，也早就放弃与中国做意识形态的对抗。 对美国的抗中策略，他现在在新西兰，就是纽西兰这个地方，啊，他尽量的保持中立，不能说他完全中立，他尽可能的打哈哈，两边不得罪的状况之下，保持一定的中立。所以说，他也仍然继续跟中国进行大量的贸易。所以，纽西兰对这一次的全球大通膨的抵抗力还是比较高那么一点点的，当然不能说完全抵抗过哈，是没有办法的。 我们看到纽西兰啊，这也是新西兰啊，这一次对于全球大通膨的抵抗力啊，它年增的 CPI 是达到了百分之七，哦，这是物价跟 CPI 涨到百分之七，那这还是非常之高的。我们之前有谈过，五趴以上就是恶性通膨了。那纽西兰达到百分之七，但是呢，即使它如此啊，纽西兰它央行也不断的进行着升息的作业，哦，像好像升到四点七五了，但是这个百分之七的 CPI 还是比。 德国跟英国至少百分之十来说啊，纽西兰算是非常好的。为什么？因为它跟美国是差不多的 CPI 年增 CPI 的额度，所以是说整体来说它是比较轻微的。主要的原因在哪里呢？不是纽西兰它对中国很好而已。最重要的事情是纽西兰它粮食是自己生产的，所以说我们套一句中国那个谁的，好像是毛泽东讲的，是不是？不忘记了他讲什么了？就是手中有饭碗，心不慌啊，大概就是这样的感觉在。 而重点，它也还是在于俄罗斯从来不为饭碗跟能源有任何心慌的可能，对不对？各位你说呢？一个国家它有能源跟粮食这样的国家，你想它完蛋啊？就是比如说什么呢？这都很多人是说啊，俄罗斯的百姓已经受不了普京的暴政，要去推翻那个普京的政府啊。老师只能说，老师不是什么战略专家，但是这听起来很困难，对不对？ 百姓要造反了，就刚才我们刚刚讲到一件事情，它都是有一个基础的，最大的原因是什么呢？饥饿，对不对？饥饿跟贫困，这个是最主要的原因。你没有你很少见过，很少见过了，有没有？有，但是非常少。哦，他是肚子吃的饱饱的，家里的火炉烧的暖暖的，然后他喝的伏特加烈烈的，对不对？他会没事的讲去把脑袋给丢了吗？是不是？那普京不但让你吃饱，他也可以让你搬脑袋，人家是 KPI 出来的，对不对？ 所以是说啊，这个不在饥饿状况的百姓啊，他是不会造成动乱的。那有没有少数有？还是有？比如说什么宋宋朝啊，宋朝那些《水浒传》那些造反的啊，他们都是吃饱了去造反。为什么？以后我们可以讲一下这个大宋王朝为什么会灭亡的故事，非常有意思的啊。每个都很有钱，有钱到国家会灭亡， <laughs> 蛮有意思的。呃，我们也看到了，一直说战争啊一定会拖垮俄罗斯经济的这些，还有把他们政府给拖垮这些言论啊。 从开战到现在是完全没有断绝过，包含了拜登曾经说要让俄罗斯的卢布啊变成了废纸，但是这个乌俄之战打了一年呐，他的国力是越来越稳固了，他已经建立起自己的金融体系，有了铁杆经济的合作伙伴，俄罗斯的战争手法也是越打越纯熟，本来没有多少战斗经验的士兵跟军官都开始获得大量的战争经验之外，武器也越打越精良。 原本只靠战斗机、坦克、导弹的旧苏联打法，现在都变成远距的无人机的轰炸法。这个其实啊，我们看到它后面的变化，就知道俄罗斯它越学越聪明了。而有人说俄罗斯的弹药啊，其实它是打完了才派无人机，那还得靠跟北韩、还还或者是那个白俄罗斯去买那些子弹。哦，这老师只能说，买弹药不代表他自己没有弹药。 就像什么呢？就像美国，它有石油，但是它还是会进口石油，只是很少而已，对不对？所以说啊，你又说它没有这个弹药，但然后可是说每次说没有了，过一阵子啊，乌克兰又被狂轰猛炸一顿，啊，人家丢的不是导弹，难道是丢的是鞭炮吗？是不是？导弹真的丢完了，人家还有六千多颗核子弹，你觉得俄罗斯它要丢导弹好还是丢核弹好？各位你觉得呢？ 而我们现在也不说俄罗斯他敢不敢丢核弹，好，他丢核弹会被全世界抵制什么的。这老师还是想一句话：当俄罗斯他真的要去丢核弹，你觉得他还会在意这些吃得饱饱的白人大哥他们对俄罗斯的看法吗？不会在意的。为什么？因为俄罗斯一颗核弹就可以让法国在地图上消失。 它有六千多颗大小不一的核弹，它真的要用？它还需要你同意吗？讲的讲讲到这里，老师还是举一个很简单的例子，什么样的例子呢？一个一个养养猪场，如果它爆发了猪瘟，那请问猪有没有同意人类是少数的族群，然后它去屠杀全部农场里面的猪吗？一个农养猪的农场里面人，你搞不起，搞不起三十个，但扑杀的猪可能上万头。 那请问一下，这猪有同意人类去屠杀它吗？呃，不要说人类的养殖，就说什么，就说食蚁兽啊，食蚁兽，它如果去吃掉一个一整窝的蚂蚁，那它有去等蚂蚁女王去开了这个王国大会之后，决议如何去抵制食蚁兽吗？没有办法，对不对？我们在看到这个乌俄之战的发展啊，这个不让战争结束的幕后黑手，他要的其实一开始他要的卖的是原油跟天然气。 在后面要的，我们可以看到这个粮食一定是他也希望能够卖的很好的商品。再接下来还有他的军工武器，是不是能够再继续让他赚得满盆满钵呢？战争呢，很多人就说老师你不能老是说俄罗斯会赢，我们一定要替乌克兰去加油。其实老师不会做这件事情，为什么？因为战争从来不是为了公理跟正义，战争永远是。 争取统治者的利益，然后让最贫困的农夫子弟去杀了另外一个农夫子弟，永远都是这样。只是现在可能不一定是农夫，现在感觉是工人阶级，对不对？永远是争取他们自己的利益。拜登下令去撤出阿富汗战场，但是他也没去接那些阿富汗的英雄啊，对不对？战争上面回来就是英雄，你知道吗？没有死就是英雄，不管打胜打败，你没有死就是英雄。因为死的人他不会再回来说他很厉害了。各位懂老师的意思吗？ 好，那我们看各位有什么样的问题哈。呃，好，谢谢哈。过年最后，过年前最后一场，过年我会不会直播？我不知道的。过年我我会不会再再会不会会再加一场？不知道呢。过年我会不会给给老师休假一下吗？讲一讲， <laughs> 还拉条幅嘞。哦，花莲会有大地震，有的话也没什么关系。老师在台北，你在花莲，其实我们都很近哈。要震的话，老师也跑不掉。 <laughs> 哦。 然后在脖子处不是老牌就是伙夫，我还我还我还我当兵还真过真当过伙夫，好吧？哎，我当兵的时候还真在厨房工作过，好吧？所 <laughs> 以说我是伙夫， <laughs> 好不好？你打好没什么问题耶，真奇怪，这 <laughs> 听我讲古是不是？好，那没有什么问题哦，那我们就记下去啊，好，我们记下去。啊。老师忘了忘了准备水啊，口有点渴。好，那我做个记录哈。所以说我们记下去哈。 所以说，现在的国际局势啊，除了乌俄之战之外，另外真的要说非常关键的地方啊，当然就是台湾了。因为现在全世界的局势啊，已经变成了要进行攻伐的年代。无论是乌克兰以及俄罗斯，还有上个月的科索沃战争，未来还有以色列对伊朗、北韩对日本，其中最大的问题当然就是中国对上了台湾。 在看到中国对台湾以前呢，我们刚刚提到就是北韩对日本，这为什么北韩不是对南韩，而是对日本的？啊，因为无论如何啊，北韩跟南韩啊都是朝鲜族的，朝鲜族的特色就是他不会轻易的对自己人下手，因为他们外面是有敌人的，所以他不会轻易的先对自己人下手。以这种大种族的框架来看呢。 最容易背叛自己族群的啊，就两种人最容易背叛自己族群。第一个是黑人啊，第二个就是汉人，你知道吗？华裔的汉人，黑人呐会为了自己的利益去靠近白人，来压迫自己的黑人族群。这个在美国历史上屡见不鲜啊，因为他这样子可以换得白人主人给他更好的利益跟权利。而汉人呢啊，最常见就是汉奸了啊，对不对？这个实在是太常见了。举个例子来说。 哦，我们看到另外一个大种族，我们说印度好了，好不好？印度这个人口够大了吧，对不对？它的贫富差距啊，比它的国土还要大。但是你很少看到，也不是说没有，很少看到一个美国籍的或是英国籍的印度人，他今天已经虽然已经移民了，但是他如果回到印度，他会跟他的同样的印度人说：“我是美国籍的，我是英国籍的印度人，所以说我比你们更高出许多。”哦，这个是。 不几乎是很难见到的事情。他可以说我是婆罗门的，我我是刹帝利的，我比你种姓高。他可能会这么讲，但是他不会说我，因为我去过英国，我去过美国，我去过欧洲，所以说比你们这些土生土长的印度人还要来的高级。这几乎是很少见，这个在日本跟韩国也不常见，但是在台湾跟中国这就很常见了，就会觉得是说啊，这些他自己待过的美国或者欧洲的生活啊。 就高自己母国的人高了他一等，有一种那种时代的优越感啊，这也是一个什么民族的劣根性。不过随着现在中国的国力啊越来越强大啊，是真正的大跃进的时代啊，会觉得自己待过海外，然后比比在中国的原生土长的人没出过国的还要高级、还要优越的年轻人呢，现在已经越来越少。为什么？ 因为他们发现，你就算剑桥毕业，你只要科系不对，或是能力不够，你回到中国来，你也不见得找得到工作，这 <laughs> 自信心立刻没有办法爆棚，立刻被打到谷底里去的状况还是蛮多的。所以说，这就像什么呢？这就像泡沫经济时期的日本，手中钱有够多，感觉都可以逆推美国成为世界新一轮的经济霸主，但是最后还是因为美国一句话，一个广场协议，就把日本剥得干干净净。 从经济的强权变成泡沫时代，就变成债台高筑了。这里面的关键是什么呢？那里面就一定会有所谓的军事实力。当年呢，美国有绝对世界上最强大的军事实力，它不会像现在一样，那船少一艘就没有办法，连修都可能没办法修了啊！它当时它是有足够的造船厂，可以帮美军做这些生产这些船舰。那现在没有了，所以说呢，在军事实力是美国当时是有的。 如果你这个日本不听话，哦，他就有绝对的力量打到你听话，因为人家美军就是在你日本国土内来协助你防卫，他就在你家了，对不对？你敢说不？弄得不好，别说你家的天皇都已经黄了，哎，还还可以把怎么样，把你的首相弄得都一点都不像。而现在日本也面对到这样的问题，中国的军事实力之强大。 现在已经稳坐亚洲钓鱼台，意思就是它已经是成为一个无可动摇的国家了。在亚洲几乎没有任何一个国家在军事上有能力跟中国去抗衡，就是整个亚洲集合起来加上印度，可能都没有办法在军事上哦跟中国有一个很好的很好的对抗。因为什么呢？因为。 这些国家本身他们发展其实就没那么强啊，当然他们也不会想去没事去去侵略别人，因为这些亚洲国家大部分啊，比如说印度跟中国也都一样，都是不会主动去侵略其他国家，但是也不会容易的让别人去侵略。那当然除了什么中印战争，对不对？那个打到人家孟买去，呃，而且中国的边界啊，好中国的边界啊，他们的土地大部分都是有天险去守护的啊，比如说你到了阿富汗。 啊，它是有一个瓦瓦，那种瓦刺走廊啊，你跟印度有喜马拉雅山之类的，它有天险去守的。海上中国有航母，宇宙中国有北斗。这个亚洲啊，中国的军事啊已经是霸主，这个是没有什么太大的争议的。所以日本的现任首相岸田首相，老师必须说，他是一个非常有智慧的首相。日本现在最大的问题啊，除了你经济因为太过仰赖欧美的关照。 过度配合美国抗中跟反中，导致经济容易失去弹性之外，本身的军事力量啊，还是被美国拿捏的死死的。从原本的在二战的时候像猛虎一般的日本军队，被美国打成了狼犬，然后再被时代跟经济啊压成了什么？从狼犬压成了吉娃娃，对不对？他可以喊得很激动，但是实在已经打不动。所以日本绝对需要大幅的提高军费。 不要说岸田首相，他要把 GDP 提升到百分之二，其实就是有能力的话，提升到百分之三，他都应该要去投入，用来大幅提高日本自卫队的待遇，还有他们的薪资。不要让自卫队的这个军队啊，晚上还得去下班之后啊，去包含军官啊、指挥官呢，都要去下海当男公关，对不对？让精英重新的回到日本自卫队的体系外，还得去加强他们的军备。 这对日本来说是绝对迫切需要的事情，为什么呢？因为日本不同于台湾，日本北方有俄罗斯，西边有中国跟北韩，跟南韩的感情也不是很好。哎，如果南边如果台湾被中国回收了，应该说必然被回收的状况之下，日本现在不用最大的力量来投资他们自己的军工体系以及军人的待遇，还有素质的提升。 那对日本的未来，那绝对是岌岌可危的。日本啊，其实是亚洲最需要军事从政的国家。日本国家的危险度啊，是远高过于邻近所有国家。真正该武装的像刺猬一样的，绝对是日本，而不是台湾。但是问题是啊，岸田首相想要增加这个军费，就得面对在台高筑的日本。 也可能是下一个债务危机的国家候选国家，也不算一定是。我们看到日本啊，问题就在于是什么？它的国债比是非常的高的。日本的国债比是多高呢？它占日本 GDP 的的比例啊，高达了百分之二十六不止，一百不止，一百五不止，高达了日本 GDP 的百分之两百六十。就日本的的国债负债率哦。 这么高的负债率已经居居世界在第一名、第二名了，但是为什么日本以来都没有传出它可能会有债务违约的问题呢？这里面是有一个关键的，那个是因为日本的国债大部分都是他们的企业所认购的，也就是日本的国民所购买的，日本的企业所购买的，它对外的债务是非常少的，只有百分之十三到十五左右是落在其他的国家手上。 所以日本政府的财政，它是欠自己国家的国民比较多，欠外面的人很少。而欠内债多啊，代表什么？代表这个公债它稳定度很高。因为这些大企业啊，跟内资企业来说啊，他们不会去大量的抛售公债来变现，没有这个政治风险。因为为什么？因为当他们内部的企业去抛售这些公债的时候，它会导致的日本的货币贬值更加严重。 那么受到伤害，的当然就是你抛售了公债这些人嘛，对不对？因为你抛售了，那你自己的币值跌了，那你是要花更多的钱去进口或者跟其他国家做生意呢。所以基本上就是日本的自己的企业，然后他们的稳定度都是尽量的维持公债的它的发行，然后又去买，然后又去囤之类，这个是没有什么问题的。但是问题是，稳定度高不代表日本政府你不用还债呀。 所以日本政府既然发了公债，那你就得还要就得要还债，那怎么还呢？哎，GDP 占到债务的那么多，是不是你根本还不完？那你怎么办？借新还旧，这以卡养卡就变成了一个恶性循环，在日本出现。日本政府的财政啊，赤字率它是入极度的入不敷出，达到了多少呢？我今年收进来的税，然后我要支出去的还不够，我还倒贴，倒贴多少？倒贴到百分之七点九。 一般的国家来说啊，你的你的入不敷出的状况达到百分之三了，就已经是财政赤字的非常警戒，已经亮红灯的一个状况。但是日本达到百分之七点九，简单来说就是我收进来钱还不够我支出去，我还要再继续借新的。所以你每一年就多借百分之七点九来还债吗？那一定是越来越高的，因为你越借利息会给的越多。就像我们上礼拜谈到的美国。 你借越多，你要还越多。所以美国到后面有人预测，二零三五年他那个那个债根本不可能还得起，债务是一定会违约。那日本呢？日本也差不多，他并没有说他过得比较好，所以日本现在想要攒出钱来，不要说扩充军备这件事情了，就光要改善日本的国家基础建设，避免他们的人口过度集中在都市，造成了城乡差距日益扩大。 以及部分层次的财政危机都已经心有余而力不足，更别说日本水库，它很多地方是已经淤积严重，水利已经岌岌可危，还有电力，电力系统东电，他们很多地方是必须要急需改善的地方。所以，即使日本政府很有想法，很多他们都是精英去去当金融大藏省，都是精英，对不对？但是，你要很难有做法的状况。 所以说，日本的强大，它的强大的根源是在日本的民间企业，并不是日本政府本身的国力是有多么强大的地步。要知道，日本国债的偿还率啊，也就是财政收入中用于偿还国债去支付它的本金跟利息的比例啊，国际上公认的警戒线是百分之十，就是我今天 GDP 要把多少钱去还这个债。 这个最高应该百分之十算是还可以啊，以下百分之十以下还可以。但是日本，你收进来钱要拿多少去还债呢？怎么多有多入不敷出呢？可能各位不太清楚，日本的国债偿还率常年哦，不是一年两年，常年都高达百分之二十。那么日本在这个时候还想扩张军备，他就必须要加税。 但是日本刚刚才被美国薅了好几把羊毛，对不对？因个日币贬的这个样子，货币才刚刚因为抛售美债才刚刚停止贬贬值，但是它的国内的物价也开始飞涨了起来。现在加税，而且是加到军费上面，这个百姓能够同意吗？为什么会不见得会同意的？因为军费啊，它是一个没有回报的投资。 无论投进去多少，你除了国庆日或重大庆典，你在阅兵的时候可以看到这个军容之壮大哦，大家觉得很骄傲哦，这是我们的军队。但是其他时候，我们投资进去就像肉包子打狗狗，还是还狗还会叫两声，但是你丢出去了，你根本连扑通一声都没有，因为这个东西是用在秘密研发或者是在整训，你是看不到的。再加上日本的工军工产业啊，是属于私人企业的比较多，例如三菱重工等等私人企业所有。 不像中国，它是军工产业完完全全的都在共产党的手上。你看它可不可恶？所以说啊，这对于工厂的花费啊，它就更难去掌握。而且现在对于日本人来说，日本人的确都很爱国，但是日本现在缺乏了一个真正的精神领袖。过去二战的时候啊，日军可以在世界各地打仗，对不对？那那些日本人可以，日本军队啊可以喊着为天皇牺牲，是不是冲锋陷阵，带着钢盔往前冲，打得大家是闻风丧胆。 但是你觉得日本人会现在戴着钢盔喊着岸田首相万岁然后往前冲吗？不会嘛，对不对？就办不到的事情啊。难道选安倍安倍首相往前冲吗？也不会，对不对？所以现在日本的局势啊，是在亚洲，它是一个非常危险又尴尬的状态。邻近的中国跟韩国都跟日本有了相当浓厚的历史的仇恨，原本可以依靠的老爸美国，对不对？叫美国爸爸，我们叫美国爷爷嘛。 也自顾不暇，甚至要把自己，的这就方这个自卫队啊，当成炮灰去推出去。而对内，他现在日本的经济啊是比较低迷的，应该说低迷了很久了啊，没什么振奋的可能。而对外的防御能力也不足。最可怕的是什么？日本的现状是，他的出生人数已经低过了死亡人数。这我们在去年大崩坏系列的直播专题里面呢，我们就说过。 日本近年来新生儿的数量是低过了已正在死亡的数量，就是死的人比生的人还要多，死与新生已经开始不是正正比去成长了，而是是说出生的人很越来越少，死亡的人越来越多，你人种灭绝都快开始了。各位懂老师的意思吗？所以说啊，这个达到差距在哪里呢？达到了将近六位数哦，这个不是只有少一两千人的地步，是达到六位数了。 而没有了新生儿会有什么状况？哎，不用养小孩，大家真开心，这是怎样？钱可以存多存一点，多买几栋房嘛，对不对？养一个孩子啊，连一栋房子还不够，还不够花，所以就要很就要花很多钱。以呢，没有没有新生儿，所以日本的国力会越来越强，是不是这样？当然不是，你少了新生儿，你就少劳动力，你少了劳动力，你就少了税收。要知道，我们刚刚讲过，日本的政府已经是入不敷出，而且是严重入不敷出。 而我们也必须知道，日本最强大的经济时代是日本的团块时代。这个团块时代指的就是战后婴儿潮这些的精英所缔造出来的日本辉煌。那个时候赚钱的人多，花钱的人少，我们平均的人都很有富有，对不对？他的国力自然就是很强大。而现在日本面临的人口逆增长，那就是赚钱的人越来越少，但是要花钱的人越来越多。比如说什么？ 刚才讲到的，人口老化主要吃到的社会福利会很多，而这些老化的人口，就是之前团块时代那上一批，这上一批递到日本辉煌的人，他现在老去了，他要吃社会福利了，对不对？那加上新生儿又还是要生出来，你不是说逆成长的话你就没有新生儿，对不对？还是有新生儿，那新生儿你也得给他补助，那你比如说你给他，不要说什么新生儿的每个月的福利金啊，这也不谈。 你养那些学校都是钱吧，对不对？小学、初中、高中，对不对？那都是钱，是不是？说培养新生的花费，那这些都是钱。说这个日本的困境啊，就会越来越严重。这个日本的衰落啊，除非再来一场世界级的大战，不然日本的衰落是很难够平衡下来的。这是为什么呢？因为这是生物的特性了。但必须要外来的危机啊，这个族群才才有重新振发自己的动力。 两个中国就是近代最好的例子，但是问题是，现在这个两个一明一暗的中国就快要成为真正的一个中国，这个也是日本的危机。各位要知道，日本现在真的是非常危险，而日本呢，就在亚洲的经济又占有非常重要的地位。日本的危机绝对不是只有日本需要承担，而是全世界，包含越越能够发达的国家，包含亚洲这个卫星国家。 都会受到极大影响的地方，就是说，千万要记得日本的动态啊！哦，我们一定要去非常的去关注它，好吗？好，我们看看各位什么问题哈？哦，还有什么问题哈？花莲大地震哈？没有事哈？好，感谢秋夏赞助，感谢秋夏赞助，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢哈！解放你最厉害的炊事班，离婚能开口说话吗？可以啊，不然老师炒作怎么来的？对不对？当然可以啊！啊， <laughs> 感谢林冠赞助，感谢林冠赞助，谢谢，谢谢，谢谢。 最近报道台湾兵推中国都输啊，可以，我们等下就讲这件事情啊。Don't worry，我们会讲到这件事情，好吗？那最近三度通过的平均地权条例有什么样的看法？其实已经没有什么太重要的东西了，因为因为那个那个已经不是很重要了。能不能顶过这一年，我们才要需要担心了，好吗？好，来，没日本以后能不能拿到养老金都很难说，是 <laughs> 这是是这样子没错。日本能不能拿到养老金，这个真的就是很难说，现在已经没办法涨，好吗？ 日本做产业，日本汽车完蛋，日本就完了，也没这么容易。哈，其实日本它还有很多东西，它的重工是很厉害的。哈，日本还有很多的，包含经济啦、贸易啦，或者是高科技，他们很多产业是很厉害的。它不是只有投油塔，好吗？它不是只有汽车产业，它还是有很多很强大的产业。但是企业的强大不代表政府的强大，因为他们的整体来说并没有调试的过渡其中没有调试的很好，就变成民间强大，政府衰弱。 这个也是美国的一个小政府的一个概念。那日本既然是美国培植起来，他就慢慢把它培植成小政府啊，这个是非常有趣的事情啊。各位你要你要了解说它这个变化是非常有趣的。呃，多年就预感台湾会有热战啊，这个我相信 <laughs> 都会有这个状状况的嘛。来，呃，美国卖台湾地的人赞成吗？我赞成他就会卖给我嘛？ <laughs> 我我不赞成就不卖给我嘛？ 老师赞不赞成不重要，我们看世界的局势啊，我们讲讲现况，然后我们来综合的讨论说，啊，这个会怎么样的发展？谁同意不同意的，那没有用啊， <laughs> 我对不对？那没有用啊。然后大陆的两大航空退出纽约股市，哈，那股市这个东西蛮有趣的。所以老师，台湾可以买房吗？其实我不是很建议，我说坦白的了，哦，因为先，我我并不会建议是说今年去进入不动产这个事情。但很多人说，台湾不动产就一定会涨，节节高升，都绝对不会，绝对不会衰落下来的。 你看美国的房价有没有衰落下来过？有嘛，对不对？没有一个国家房地产是不断的往上升。日本在泡沫经济那一个时间，没有日本人会觉得他的房子不会继续增值。各位懂老师的意思吗？现在在日本很多扛房贷的退休的老人，他们有些还在扛房贷。这个房贷是他在泡沫经济最高点的时候，用现在市价的两倍的价格所买下来的，他还是得继续还贷款两倍哦。你卖掉你还少？ 你还你还不够还还银行，所以为什么连日本哦，它都有可能会出现了这样房价的崩跌，这个经济的危机的时代，凭什么台湾你就是一辈子一直涨？老是一直讲房地产要涨，它有绝对的条件就是供跟需。那台湾的人口不断的一直是怎么样？一个是增加的，所以说这个需求一定会增加。过去是这样，但是现在已经面临台湾的人口已经开始进行了停滞。 比如说你没有什么增长，比如说像老师吧，生了三个小孩，对不对？不要说男生女生了，你生三个，等于是我们只是我们夫妻两个，哦，把自己的责任出来之后，我们还增加一个劳动力，对不对？但是呢，你现在你要找一个家里可以生四五个，让你这国力的竞争力跟继续维持的加倍的人有没有？没有，有的生一个就就生了，有个连生都不想生，对不对？那我只要有一对他不生，那我们三我我生三个，那我就变成一点五个，为什么？因为人力的替换率就是这么低。 那你没有这么多人口，那你有这么多的房子，你告诉我二十年之后它一样是继续涨上去，那很难有困难，我不是很建议现在买，好吗？那老师是算命的嘛，不是卖不动产，交给不动产业者去讲吧，好吗？好，感谢这夫像，感谢这夫像的的赞助，好，谢谢，谢谢。香港楼价最近在跌，香港楼价我不是很清楚哈，可能也在跌吧，我我不是很想想清楚香港的楼价，这个真的是不清楚哦，真的是不清楚。 日本老人年纪还有特别长哦，特别长啊，年龄特别长，所以说日本的确高龄化、长寿化，对不对？ <laughs> 还不死 <laughs> 哦，还不死啊。其实，其实啊，这老师只能讲，这像日本啊、中国啊，其实你像乡村很多老人是因为这个疾病所往生的，这真的是有。但是政府不一定会特别去保护这些老人家，因为他们在领退休金啊，这个是很现实的事情啊，很现实的事情。 这新一代的世界需要新一代的员的人员去顶。当你没有办法选择的时候，你一定会优先牺牲老人。当然，他们过去的奉献是很伟大，但是没有办法，呃，国家撑不下去，只好请老人你先去怎么样？山里面自己做的，自己作画吧，是不是？这个是没办法的事情。再来，台湾银行存美金会不会因为大陆变台湾被外汇冻结？ 冻结会不会冻结？我不敢跟你保证，但是它不会变成废纸，好吗？它不会拿不出来啊。这个基本上，除非你几亿，元，几亿元你也不会担心，因为你不会把钱都放在台湾。那如果你就几千万，那你不用担心，反正你房子房贷先还一还嘛。 <laughs> 如果你房贷都还完，你还有几千万，那你你相信你有几千万的人，你也知道资金怎么分配，你也不用太担心。那如果你没有几千万，就几十万、几百万，那这个存保银中央存保就足够你去处理这些事情，所以你也不用去担心，好吗？ 所以说，老师今年呢，给很多的朋友在流年上面，老师都建议要存什么？存现金。各位在台湾、在中国、在任何一个国家，今年最重要的绝对就是现金，好吧？不要说黄金什么了，黄金我老师也买不起，所以我不敢跟你讲黄金。哎，黄金它会有涨有跌，我只能说你在哪个国家就准备那个国家的现金，好不好？Cash，cash，钞票，钞票，好吗？钞票永远是最重要，在今年是极端重要的。 只有现金是你最好的理财工具，至于准不准？哎，十二个月以后我们再来讨论，好吧？ <laughs> 好，这个问的问题很好，老师依照武术推论哈，两岸冲突战乱会持续多久？哦，我我估计在一个月内了，好吧？哎，有没有太快了一点？那太看不起我们自己国家，就是一个月内了啊。但有些人是说半年了，但是老师个人的认为是大概一个月内了啊，大概就结束了，好吧？一个月内就结束了。 老师所谓的结束，就是说已经偃兵息鼓，大家可以正常生活开始的时候这样子，好吗？呃， <laughs> 没有存现金，没有你问的问题，如果没有这些啊，没有问到这些相关的，我就不会去讲啊。但 <laughs> 你不是说你没有什么现金，好不好？不要这样，不要这样栽赃老师，好不好？ <laughs> 好，我们继续下去哈，我们继续下去哈。所以说，我们现在建立到了台湾的问题，好不好？台湾问题。 台湾问题啊，一般来说我们都是都放在最后来讨论的，甚至有时候我们就略过跳过了。但是今年我们一定要讨论台湾问题，为什么呢？因为今年台海危机的温度啊，只会比过去历年高上许多，而不可能降温，这是绝对不可能降温的。有些朋友会说啊，现在中国被疫情所困啊，不可能有余力啊管到台湾。这老师只能说啊。 疫情这件事情啊，它可以是大事，它也可以是小事。它是多大多小的事情，那是共产党说了算。过去啊，我们看到几十个病例在中国啊，他就得全程封控啊，没有封到省了，就封封到这个县城给你封起来。但是现在追求的是每一个人至少当一个神雕大侠，当杨过，对不对？啊，或者他老爸杨康，是不是？如果你阳了轻症，你还可以继续上班。 那那你要去分到哪个地方上班呢？比如说电子厂，对不对？你可以去阳间上班，也可以去阴间上班。好，阳间就是你整个厂那个区域都是阳的，那就阳间，对不对？阳车间。那去阴的地阴间上班，就是那这些都是阴过的啊，阴阴的或是已经阳康的人转阴的人，你看你要去阳间上班还是阴间上班，那都是可以的，是不是？所以中国现在做的就是老师在前年底就有说过的。 应该让百姓尽量的流动，尽量的感染，当然一定会死亡许多许多人，但是之后就可以大量的康复，那么这样中国的群体免疫力就可以变得很强。老师在前年底讲的这个去年应该要做的事情，是基于中国它有自己的疫苗，而且它的疫苗是很有效的疫苗，在他们国内的，我不能说打到我身上有没有效，我没打到他的疫苗。 所以说，当时老师应该是就非常希望说中国能够让这些人快速流动、快速感染，然后快速的阳康，那这就没有事情了。那只是因为没有考虑到就是政治因素啊，所以说中国拖到了二十大以后，这权力交接已经稳定了，又赶上幕后黑手送上那个什么圣诞节大礼包，对不对？白纸运动给你革命一下，这个死结哦，本来不不知道该怎么放宽这个防疫策略的，就把它打开来了，对不对？ 小四说：“中国会因为疫情会无力处理台湾问题，基本上，哦、这样的状况是绝对不会存在的。因为中国它有本事让人民去面临到你这个所有大规模的感染的状态。甚至有人说北京有八成人都感染过，但是老师觉得这个是夸张了，是夸张了。我不觉得是有八成，你可能六成、六成六到七成是有，八成就有点多了，好吧，有点多了。如果当成八成都有，那中国真的是今年的经济会吓死人的强大，好吧。” 而去年八月，美国众议院长佩洛西来台所造成的共军围台军演，这老师当时就有说，这个共军虽然包围台湾，但不会攻打，为什么呢？因为当时老师认为啊，共军虽然已经包围台湾了，但是他没有建立起来那什么后勤补给的路线，所以是说他不可能会打啊。当然最后解放军也是撤了嘛，对不对？拜拜拜拜，干毛没过来，是不是？ 不过当时老师也说啊，那一次的围岛军演最厉害的地方是在于，他已经完成收台最重要的一步。因为在那一次围台军演以后，海峡中线已经消失了，这个默契不存在了。解放军可以随时派出军队跨越台湾海峡，到我们的台湾周遭调查相关的水文、天气，甚至是洋流、海象，甚至可以就近观察我们的海岸线。 对不对？就像什么呢？就像猫捉猫坐在那个老鼠洞外面啊，老鼠你可以躲进去，但是你出不来的态势。台海之战在去年就已经打响了警钟，而且必然会成为现实的状态。但是今年的状况又跟去年截然不同，为什么呢？这不光是解放军的飞机跟船舰可以大喇喇在我们台湾岛四周飞行跟航行，这最让老师在意的一件事情。 是他们的演练科目包含了空中加油、海上运补的模拟，这些科目啊，其实在一般的海军跟空军啊，这是非常常见的啊，其实不是什么很特殊的演习科目啊，这很常见的东西。但是它是在台湾附近的上空跟海域周围来进行这个演练的科目，那就要去注意了，你知道吗？对不对？它在我们周围去空中加油，让战机可以继续飞了；然后在海上运补，让这个船舰可以继续继续航行了，继续。 继续攻打了，是不是？所以说现在的态势啊，就已经是在中期的准备、筹备的状态。他要训练军队的进退的准备。当然，解放军的军队啊，不是少量的军队，所以他们需要不断的绕行跟航行，然后在他们的沿岸再继续进行陆军登陆的演练。这也需要时间，这个时间理论上也需要至少半年的时间。 为什么需要半年呢？其实它不是只要半年，包含刚刚刚讲的登陆作战，它至少要训练士兵两到三年的时间才能够完成。但是但是各位要知道，共军登岛的演练啊，已经训练了不止两三年了，好吧？他们已经训练很久很久了。所以现在中国要去做东部战区，他们要去做的一些陆军、共党陆军啊，他们再去。 加强这个登陆作战的训练啊，它并不需要两三年啊，可能只需要三个月、半年，它就可以训练很好很好了。但是海军跟空军它并不像陆军这样，这对解放军来说，海军跟空军是比较新的军种。中国的海军它的新舰艇的下水数量太多，就像比如说金灿荣他不是一直说吗？啊，你们中国的船舰像下水饺一样下水，那你你新建这么多下水。 但是你的士兵也不是鸡蛋，对不对？你不是打到汤里面就可以了，是不是？训士兵的训练是需要时间，就像我们之前看到了，康熙要收台湾，他也让海霹雳斯郎就是训练这个海军，训练了一年半载，他才能够去怎么样开始航行去作战，还被刘国轩打了七荤八素，那产生了恶战，是不是？所以说士兵需要时间之外，啊，那你空军的设备，他也现在也不断去更新。 包含了他把原来的好像是歼六吧，哦，他的一个老旧战机，把它变成无人机，对不对？本来需要有解放军在上面驾驶的，后来直接一个遥控飞机飞出去了，是不是？中国本来就是无人机的最强国，你还有驾驶员啊？你刚才讲到这些在空中航行也需要实力的演练，这些都需要时间，所以我们看到啊，共军这几个月起降非常非常非常之频繁。 这个大概就是要让这些飞行员不断的替换，不断的去航行，让他们有足够的训练时数之外，也需要培养更多的新人来加入的训练，包含了查打一体。 啊，还有运飞补给，这都需要时间来进行各个军种的磨合跟训练。比如说你这个你这个船舰跟空军要怎么配合，那陆军要跟海军怎么配合啊？这些都是必须要去柔和的啊。各跨军种在去做准备的时候啊，它的它的复杂度其实是蛮高的。但是这些也都不是最重要的，最重要的是美国最近做的兵推，刚刚有朋友提到兵推，哦，这些里面呢，无论是美国战胜或是中国惨败，好吧？ 这些都不重要，这个兵推啊，它有两个条件，并没有纳入考量，所以老师认为这个兵推跟演戏啊、跑龙套一样，没有什么作用。这哪两个条件呢？第一个就是它里面没有把台湾人这个要素放进去，台湾人你去死都没关系吗？不是这样讲吧？我们的民防还有我们的抵抗力，我们我们在你的里面呢，是不是？我们能不能赶快征集的去当民兵啊？有没有这个考量在？没有，对不对？就说台湾全灭，靠，这搞什么鬼？ 第二个没有纳入的东西是比较重要的，就是他们没有纳入俄罗斯。俄罗斯啊，在打乌克兰，对中国来说不缴货那是最好的方式，因为乌克兰远在天边，靠近欧洲，但是离中国很远。但是如果战场在台海，那对于中国跟俄罗斯来说，他们这两个国家的依存度就像唇齿之间的问题。当然，中间卡一个外蒙那种外蒙古了，外蒙古本来就是不沾锅，所以说美国的兵推。 把日本的战力全部放进来做兵推，日本会什么样的结果？它会损失超过一百架战斗机，而且它还不是怎么样的，还不是全部都是 F 三十五哦，还有什么东西呢？还有二十六艘的战舰，日本会损失的。日本也总共也只有四艘直升机航母跟三百七十架战斗机，还不是最先进的，他们那些都不是最新的。而日本海军。 总共也只有二十八艘大中型的驱逐舰，你就掉了二十六艘，还有巡防舰也只有两艘，刚刚好凑二十八，对不对？那轻型的巡航舰也只有六艘，当然潜艇是比较多的，潜艇有二十艘。所以美国这个兵推的结果，它意思是什么？我们不要说只看到中国会惨败，好吧？我们就要看到你这个把这个东西放进去，代表日本它。 要赔上整体国防战力至少百分之四十的空军战力，百分之四十哦，航空兵全部都赔掉，以及几乎是全部海军舰艇全毁，就为了陪美国来协防台湾。各位，如果你是日本人，你愿不愿意赔上你们国家所有的国防力量，来去为了防御台湾呢？就是你愿意打完之后，日本等于跟台湾一样。 国防全部瓦解，俄罗斯要对日本做什么等于敲免敲门零元购，他进入日本的海域想干嘛就干嘛。日本的防卫部会接受这样的结果吗？所以我们可以知道，美国的兵推基本上是毫无意义的。这个兵推是谁兵推出来的？五角大厦吗？不是，它只是美国一个智库，对不对？好像叫 CSIS 吧。所以说，这样的智库所推出来的结果是为了什么？ 是告诉他们说，我们一定要加强美国的国防吗？不是，他最主要目的是游说增加对台湾跟日本的军售，并不是真的要为台湾而战。各位，我们刚刚有提过，日本是需要提高它的国防，因为它的四周的环境并不这么友善。那台湾它也想增加国防，那是不是这两边都有巨大的利润呢？啊，巨大的利润就很重要了。而我们在这个环境上，我们退一万步来说。 先不论美国会不会抱持愿意牺牲两台航母的代价跟中国对战，日本绝对不会抱着一战就亡国的可能来跟美国合力防卫台湾。为什么会一战亡国？因为我们先不提俄罗斯会不会在战争途中进攻日本的北边啊，这些事情我们先不提了。我们冷静的去想一个事情。 战争一开打，如果海上我们发现有两艘军舰落单航行，被解放军共产党所发现，但是呢，解放军他的战力不够，他只能打掉两艘之中的其中一艘，可以把它集成。请问各位会觉得解放军他会打美国的战舰，还是打日本的战舰？各位懂老师的意思吗？这还不说什么甲午海战这个大清朝的陈芝麻烂谷子的陈年往事。 就光日军侵华，这是一百年内的仇恨。日军一旦正面对上解放军，老师敢在这边这么说，解放军的全体将士会全体加上 buff 增益，对不对？整体攻击力提升，暴击率提升，士气超振奋。啊，东风飞弹跟火箭弹就像下雨一样的，直接往日军身上畅快淋漓的泼洒。日军有这么笨去招惹中国解放军吗？ 日本要征服解放军啊！老实说，实在的，你靠初音未来唱歌跳舞，可能成功率还比派冈达姆来的高。所以日本百姓啊，几乎不大可能会同意日军为了台湾，让自己陷入了对中国的战火之中。其他的就不说，光中国跟俄罗斯联手去封锁海域跟空域。 日本就得进入了经济危机、粮食危机以及能源危机，这几乎是没有办法，有人可以救他的。那么，没有日本支持的美军，哈，那会千里迢迢的冒着全军覆没的风险来派航母、派战斗战斗机、派驱逐舰来驰援台湾吗？我们台湾可以这么想，但是美军做不到。为什么？因为美国现在已经没有能力跟国力去建造战舰的力量。 换句话说，美军现在少一台航母，他就很难再制造一台新的航母来补充。中国，你炸掉他所有的航母，给他五年的时间，他肯定给你生出三台航母出来，对不对？ <laughs> 这中国有办法，对他有这个技术，他有这个厂，他有这些零件，什么都有，他自制的，你怎么样？但是美国的战舰是外包的，外包给这些军工复合体他们去做的，所以说不是美军会做，而是他们这些公司会做。那公司如果没有，已经把厂都卖掉了。 那也没有这个技术人员了，他可能跑去法国、跑去英国了。你要怎么样重新做这个？所以说之前的阿克斯就是说，英美要联合给澳洲提供八艘的那个核核动力驱逐核动力潜艇，他说在二零三五年可以给他。那是说实在，的二零六五年都不见能给得出来啊？这个其实是危很危机的事情。所以说，在这个状况之下，如果美国被集成两艘航母，他就等于我就硬生生的掉了两台航母的战力，还有整个战斗两个战斗群的战力。 航母被击沉，代表它所有旁边的战斗群也都被消灭了。各位懂老师的意思吗？航母它是提供这些战斗群他们的一些补给，还有侦察，还有指挥。你要歼灭这个航母，那你就等于要歼灭它所有旁边的的那个战斗群的力量。那等于是说这两个战斗群都完全消失了。那请问美国要怎么去补充？几乎是没有办法补充的。美国的海军现在只能维修，而不能够制造。 那如果今天如果是没有办法状况之下啊，那美军在亚洲如果失去了太多的战力，那即使中国被挡到台湾以外，解放军踏不了这个国门一步，那台湾变成焦土啊，这也都不提了。就简单一点来说，美国它难道只有在世界上只有中国这一个敌国吗？只有中国一个敌人吗？俄罗斯呢？伊朗呢？北韩呢？叙利亚呢？阿富汗呢？这些国家也在摩拳擦掌。 你美国如果真的衰落，这些国家不会去坐视不管的。哎，不是说去帮助美国了，他当然是想办法去怎么样反咬回去的。所以我们可以知道，美国现在用了全世界最强的战力，足以打败单一任何敢挑战美国的对手，这肯定是没有问题的。但是这个问题是，这个所谓的无敌舰队、无敌的美军，它只能对一个大国只能使用一次，而且这个无敌是一对一的无敌。 而不是说你今天中国跟俄罗斯联手，那么美国还是无敌。如果中国跟俄罗斯联手，那么美国就像什么呢？就像我们《三国演义》里面的曹操，兵强马壮，对不对？但是他有百万大军南下要去打个赤壁之战，结果被蜀汉跟东吴揍得落荒而逃。有些事情，我他只能够僵持，但是不能够打破。一旦打破，那就是面临毁灭的地步。举例来说，像什么？就像我们刚才讲的《三国志》。 当我们后人在笑谈《三国演义》之间的一个你争我夺，还有这些智谋、武将的威猛，讲这些故事都很有趣。但是呢，我们要知道一件事情：三国时代，自起自东汉末年，在董卓把持朝政的时候，中国大地上估计还有五千六百多万的人口，啊，有些可能没记录户籍的，我们就算他六千万。但是当怎么样？当当这个。 这三国才打完了，星落五丈原，对不对？刘禅投降蜀汉亡国，中华大地根据估计也只剩下一千五百万到两千万人。当你的势力被打破的时候，毁灭、种族性的毁灭或世界级的毁灭就会不断的出现在这个历史上面。各位，你真的以为人类的文明是只有这个次元的文明，之前都没有产生过人类文明吗？ 难道十万年前没有人类的文明吗？二十万年前没有其他人类的文明吗？一百万年前难道没有类似人类人类的文明吗？各位要知道，地球的寿命有二十几亿年，已经度过了二十几亿年，难道之前都没有人类的文明吗？为什么只有这三四千年，我们可以说人类的文明还是很强大的呢？因为之前的可能都已经毁灭，你说是吗？好，今天超过一分钟啊，不好意思哈。 今天刚刚好讲完，我没有我没有欠啊， <laughs> 我去，我今天掌握的不错，我今天 tempo 掌握的不错。好，来，天近存，呃台湾被回收到人口过来，到时候房子会不会涨？有可能会涨，有可能会涨。那这次人家也愿意过来，或是你要知道啊，这个中国人要去进入香港去自裁没这么容易，就像台湾人，我就要去上海买个房子也不容易。所以中国它基本上会维持到这个两这内地跟跟外岛地区啊，我们台湾变外岛了，你知道吗？内地跟外岛之间的这个经济交流会是有个一定的限制。 你说他会不会随便的呢去做，那这比较难的事情，好吗？现传也很好啊，现传也没问什么问题啊。美金中美竞合，台湾是第一线啊。台湾发生事情，需要朋友都有看是看法。我觉得最算希望是按平安来是像平安比较难的。有关于节节减碳的绿色产业，例如建筑业是看好的吗？你要看区域啊，每个国家每个区域是不一样的啊，每个外面的区域是不一样的。现在主要演练夜间攻击才是真正的战争模式，夜间攻击其实。 一个我不晓得你有没有当过兵哈，夜间攻击呢是在我们的就军队里面是很正常的，好吧？如果你当过，你应该没当过兵啊。我那老师当过兵的，我们夜间出去演习那是很正常的事情啊。说这个不是什么太大问题，就是看他的士兵怎么样去轮调。夜间攻击那个是基本科目，好吧？基本科目。来是没有开战，就等什么样的契机呢？还等一个所谓的理由都有啊？这都有，这政治是天上人的事情，我们大多老百姓，我们只要等着被打就可以了。 懂吗？ <laughs> 我等着被打就可以了，好吗？那姐姐说清楚了，好，很好，很好啊。台湾开战会很惨吗？呃，我觉得台湾开战并不会死很多人，老师个人的认为哈。台湾开战并，台海开战并不会死很多人，我觉得台湾很快就会投降，好吧？无论谁执政都一样了，我说真的啦，谁执政都经不起打，真的，落炸弹落下来投降，大家都很快，好吗？日本和漂亮国家收脑这边都很猫腻，其实。 比如说像日本跟英国，他们去做这个这个军事准入，其实是没有意义的。因为第一个距离太远，第二个就是他们这两个国家的军事力现在都非常的衰弱。但日本过去有无敌舰队，那英日本过去日本过去有强大的的日本军，那英国有无敌舰队，但是那是过去了，好一百年前的事情了，那跟现在不可同日而语了，好吗？湾说在胡作社会，两边士兵都反战，大陆八成，台湾六成士兵反战。其接说预感信息差不多这样。其实这你可能错了，就中国的。 解放军战斗意志是很高的，啊，你这你这个估计可能就是不老师跟你讲不一样。解放军的战斗意志，你不要太小看解放军，他战斗意志是非常高的，尤其是东部战区这些准准会去参与在台湾作战的，他们的战斗意志是非常高的啊，这个是没有毋庸置疑的事情。那台湾是不是反战啊？其实那不要说了，不要说什么了，我就觉得台湾的职业军人待遇太差了。 如果你的平均薪资没有新兵、二兵没有五万以上，其实你没办法叫别人去当兵，你也没办法训练他们。你给他三万多块、两万多块、三万多块，然后跟他讲你要去训练的苦哈哈的，然后每天睡不饱，然后去做很精实的训练，那不不不跟你干了，这个是很多问题，好吗？台湾投降没有六成板敢，台湾很多人不喜欢哪个阵营，其实哪阵营不重要了，就是你真打的时候没有问你为什么打就对了，对不对？没有什么问题，打就对了，好吗？ 北韩存在不用小觑，但北韩现在已经，已经确实，但我们大家都已经承认它有核武了。在这个状况之下，其实北韩动静观瞻，哈，他在等哪边乱，他 <laughs> 他就更更强的那边，他就把自己自己的实力给拉起来。说纪小胖是非常聪明的人啊，然后虽然他叫小胖，但是他的他是有大智慧的人。我真的纪纪那个纪小胖真的是很很厉害的一个人物了，好吗？ 好不好？好，那我们今天的直播啊，感谢各位今天的收看。老师最后讲一下哈，我们在收榴莲呢，我们的报名只到下周三之后，我们到到年底，老师才会再开。老师一般的一般的在年次间，老师是没有收榴莲服务的。你就问马问师要不要看风水啊，就这么简单的事情，好不好？老师也没有做什么特多特别的服务，好吗？法会也是一年都都办固定的，不要找老师办个人的法会，我也不会个人开平安符给你，好吗？就是。 就是按照大家的流程来看，老师做事是就是这么龟毛，好不好？ <laughs> 然后老师确定哈，会在二月十九号哈，我们抵达上海。那二月二十四号我会离开中国，所以说你要跟老师约约见面的哈，那可能第一个就可能第一他是上海了，第二个就是临近的省份。那老师要看老师有没有去，因为老师可能会离开上海一阵子啊，几天的时间我去其他地方去考察一下啊，需要去考察一下，好吗？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。